わあすごいねどうぞ使いたいね、ね、使ってみたいねこういうの。 ってるやん売ってる売ってる俺も買っとこう、うん、俺買っといた方がいいっしょ型キャップ何これえ違うなんかなんだこれ杖用旗杖がいくら百三十円こね、国旗もあるっすねこれこれかこれ旗ってこれだ旗これ買います俺旗だ俺旗だけ欲しいな間違いないこれ間違いないでしょ つけよう僕もけよう、ね、こういうところ大事でしょうでもこれ一応富士宮口になってるえああるんだやっぱそうだあなんかあるここにここに種類がある旗だけ買わでもいいんじゃないいいんじゃないいろんなところね集めるあそこは売ってるかどうか微妙だし 間に合うかどうかわかなませんおじちゃんの気見た方がいいおじちゃんの気見た方がいいおじちゃんの気見た方がいい目聞きしてるし通りいいですねこれこれ通りいいですね Thank you. バック串とかね天狗だ静かでいいなここそうなんだねすごいしっかりしてるかなり作ったんだろうな何 違う違う。行き止まりか机手入れがちゃんとしてやった そうでのかな こに車止めるんだ、ね、ここになんかいっぱいはい巻きかこことそこのバングルですねえもう おすごいねこの根っこが何これテカテカどうしたんだろうこれ 木の上に乗らない感じでね